hello guys welcome to unlock आपण आता आलेलो आहे ठाण्यामधील कशेली ब्रिजवर मित्रांनो तुम्ही आता ही पाहत आहे ती ठाण्यातील खाडी आहे ही खाडी उल्हास नदी ते वसईला जाऊन मिळते ह्या खाडीवर आता मेट्रोचं काम सुरू आहे हे मेट्रोचं स्थानक ठाणा ते कल्याण असेल तर मित्रांनो तुम्ही आता हे पाहत आहात ते सीगल हा पक्षी ऑस्ट्रेलियामधून एशियामध्ये स्थलांतर करतो हा पक्षी आपल्याला ठाणा आणि मुंबईमध्ये विंटर सीझनमध्ये पाहायला मिळतो याचा रंग वरून करडा असतो डोके मान व खालचा भाग पांढरा शुभ्र असतो तर शेपटीचा टोकाचा भाग पांढरा शुभ्र असतो हा पक्षी आकाशात उडताना पाठीवरच्या पंखाचा आकार इंग्रजी अक्षर वी सारखा दिसतो तर मित्रांनो आपल्या परिसरात एवढे सुंदर पक्षी आढळतात तर आपण समुद्र आणि नदीत प्लॅस्टिक टाकणे बंद केले पाहिजे please don't throw plastic in ocean तर तुम्ही हा पक्षी पाहत आहात त्याचं नाव नाचण आहे नाचणी त्याला बोलतात चिमणीसारखा हा दिसणारा पक्षी असून त्याची शेपटी वर उचललेली असते गाणे गात गात आपली शेपटी बंद उघडी करत असतो सतत हालचाल करत इकडून तिकडे उड्या मारत असतो अतिशय सुंदर नृत्य करत असतो त्यामुळेच ह्याला नाचण हा पक्षी म्हणतात